ro'zada iftordan keyin yotishdan oldin ro'zaga niyat qilib saharlikka turmasa ham bo'laveradimi alhamdulillah vassalotu vassalamu ala rasulillah ro'zada iftorligidan keyin e, niyat qilib qo'yib saharlik qilmasdan ertasiga ro'zasini tutsa ro'zasi durust bo'laveradiyu lekin sunnat bo'lgan saharlikka turish saharlik qilish sunnatini tark etgan bo'ladi zero anas ibn malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislari bor imom buxoriy va muslim rivoyat qilganlar nabiy salatu vasallam o'sha mashhur hadislari bor tasahharu fa inna fi suhuri baraka degan saharlik qilinglar chunki saharlik qilishda barakot bo'ladi deganlar saharlikka turilsa saharlik qilinsa bu barakotning kelishiga sababchi bo'ladi bu birinchisi ikkinchisi nabiy salatu vasallam saharlik qilishga buyurganlar ya'ni o'zlari qilganlar va qilishga buyurganlar bu sunnatligini ifoda etadi sunnat tark bo'ladi ro'zasi ro'za bo'laveradi durust bo'laveradiyu lekin sunnat tark bo'lishlik bilan bo'ladi afzali birrov turib bir qultum suv ichib subhi sodiqdan oldin suv ichib niyat qilib olishligini nomi saharlik hisoblanadi to'yib ovqat yemasa ham e, alohida turib bir ishlar qilmasa ham subhdan oldin bir ma'lum soatda subhga yaqin soatda turib ozgina suvmi bir narsa yeb olib keyin niyat qilib olsa shu saharlik hukmga o'tadi allohu alam Hmm.